Здравейте, приятели! Днес ще направим един важен ритуал и то е изчистване, освобождение от майчино и бащино проклятие. Как се оформя такова проклятие? Това проклятие а, се получава волно или неволно от нашите родители и а, блокира целия ни живот. Човек, който има майчино или бащино проклятие, той не може да има нито щастливо семейство, нито щастлив живот, нито финанси, нито здраве, от където и да тръгне пътищата са му затворени и в нищо не му върви. И а, примерно как се оформя майченото проклятие. Майченото проклятие започва от самото начало, когато майката е забременяла. А, нека сега, докато говорим, всичко се чисти в името на Отца и Сина и Светия Дух, в името на свещената кръв на Исус Христос, както и в името на Великата Майка Богородица, която ще ни освободи от всякаква нечист, от всякакъв негатив и от всякакви трудности, препятствия, нещастия. И докато говорим, докато аз обяснявам какво представлява това нещо, ние ще чистим. От самото начало, когато майката разбере, че е бременна и примерно реши, че, че не иска това дете или се оплашила, или се е чудила дали да го роди, или е мислила за аборт, моменталически се получава проклятие майчино като забрана за живот. Примахваме това проклятие. Бащиното проклятие се получава, когато бащата, научавайки, че майката е бремена, не, не е много съгласен тя да ражда. Или не иска това дете, или първоначално я карал да прави аборт, или нещо такова. Примахваме това проклятие След това със своите страхове, докато е била бременна майката, също създава проклятие върху детето, тъй като му придава всички свои трудности, особено ако вашата майка е била в а, състояние, в което не са искали други детето. В смисъл нейните родители, родителите на мъжа а, или има противници на на това, това дете да се роди. А, нали, примахваме всички тези негативни въздействия. След това, когато сте се родили, нали, когато детето се ражда, има хора, които са изоставени за осиновяване и те буквално имат забрана за живот. Освобождаваме това проклятие, като го освобождаваме от всички минали животи, породе сегашния живот, защото ние можем в минал живот да сме били сираци, да си го носим от минал живот, това проклятие. Примахваме го, както и се примахват всички моменти, в които на майката е било трудно, тежко и детето е било като в тежест. И е съжалила във всеки един момент, че родила това дете. Примахваме това проклятие. Примахме проклятието от бащата, защото примерно бащата може да е искал момче, а да се родил момиче, или да е искал момиче, а да се родил момче. Примахме проклятието от майката, когато детето се роди, може да е било тя да е искала момиче, а да се е момче, или тя да е искала момиче, а да се е родило а, момче. Нали, тя да е искала момче, да се родил момиче, да искала момиче, да се е момче. Примахваме това проклятие. Както и всеки един момент, в който майката или бащата са се чудили дали правилно са поступили, като са, като са ви родили. Когато е сложно, тежко и си кажете защо точно сега родих, можех да изчакам, да бях родила по-късно, защо ли ми трябваше да раждам, да се хващам с този човек и деца да му раждам, нали, когато има конфликти между родителите. Нали, примахваме този вид проклятие от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Проклятията възникват и в последствие, когато детето не слуша и родителят му се кара и му казва не прави това, ще пострадаш, където и да ходиш пак, тук ще се върнеш, кой ще те вземе такава мързелива или мързелив. Като пораснеш такива деца да имаш, Това всичко са проклятия. Бял ден да ни видиш. Съжалявам, че съм те родила. Съжалявам, че съм те направила от бащата. Изгаряме всяка лоша дума, всяка лоша мисъл, всяка негативна енергия, която е дошла към мен или всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, по линия майка и баща и се възстановява изцяло троицата майка, баща, дете, Бог, богиня, човек – достояние Твое и одержание Твое концы земли. Упасеша я же железным, яко сосуды скуденничая сокрушиша я. И ныне царь и разумеете, яко веки сердце судящей земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радостью. Примахва се всяка обида. Също и когато ние сме постъпвали лошо към своята майка или баща, получаваме автоматично проклятие от техните сълзи. И това е момента, в който молим първо Бог да ни прости за това, че сме обиждали своите родители, майка си и баща си. И молим тук в а, самият ритуал, молим своите родители да ни простят за лошите думи, за лошите мисли, за неуважението, за това, че не сме ги ценили, че не, че не сме се държали подобаващо, че сме ги съдили, че сме се срамували от тях, че сме ги укорявали, че сме ги ненавиждали, че не сме ги зачитали. Обаче суетни сынови человечести, лжи сынови человечести, в мире лих еже неправдовите, ти отсуете в купе, че не сме ги, че сме ги съдили, критикували, лъгали, ако сме крали от тях, молим за прошка, за непослушание, за неуважение, за лоши постъпки, който е посягал на родителя си, който е лъгъл, манипулирал родителя си, за лъжи, за манипулация, за кражба, за неуважение, за съдене. Използваме иерусалимски свещи, Ако се чувстваме с нещо виновни към своята майка и към своя баща, молим ги да ни простят. Молим ги от душа и молим вижте сили и небесните родители те да ни простят за неуважението и закононарушението. Защото в Вселената Майката е богиня, а бащата е бог. И няма значение какви са. Ние трябва да сме им благодарни за това, че са ни позволили да се родим тук на тази земя. Изгаряме всички лоши емоции, всички ситуации, и всички негатив, между нас и нашите родители. В името на свещената кръв на Исус Христос, благодаря, благодаря, благодаря. Освобождава мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род освобождавам своята майка и своят баща от всякакви претенции, които имам спрямо тях. И се освобождавам от всевъзможни негативни емоции и състояния, обиди, гняв, злоба, ненавист, презрение, срам. Прощавам на себе си и на своите родители в името на Исус Христос и Неговата свещена кръв за всички негативни моменти от всички минали животи по рода и сегашния живот. Знаете ли защо с родните хора най-тежко вървят отношенията. Защото тези души, с които сме били врагове и не сме могли да се оправим, в следващия ни живот ни правят а, семейство, за да може по законите на кръвта да се издобрим. И за това, примерно, се случва така, че майки и деца се мразят или бащи и деца, или брати и сестри се мажат, защото ние се мразят, защото ние в минал живот сме били с тях врагове. И там, където пък са много хубави отношенията, нали, също така сме си изкупили греховете и се радваме на наградите. Когато имаме проблеми с родителите си, има върху нас майчено проклятие. Майченото проклятие ние го получаваме в а, всяка секунда на неуважение, което, кое, което проявяваме към своята майка или своя баща. Защото според а, законите на Вселената, ние сме, те са големи, а, те са, а ние сме малки. И съответно, когато ние насочваме своята негативна енергия към своите родители, баби, дядовци, всички, които са над нас, в иерархията на рода, то ние веднага получаваме наказание. И когато, примерно, не се разбирате със своята майка, задължително ще имате проблеми със своята свикърва или своята тъща. Ако имате проблеми с баща си, няма да можете да си намерите нормален мъж, който да ви обича. Същото въжи и за майката. Ако ви не си уважавате родителите, не можете да имате щастливо семейство. И тук а, изчистваме и такива моменти, в които нашите родители са ни правили магии, като си мислили, че това е за наше добро. Има такива родители, които смятат, че знаят повече дори от Бога и се мешат в съдбата на децата си. И след това такива деца страдат изключително много. Примахваме всякакви въздействия от родители, от баби, дядовци, майки и бащи, брати и сестри, магични, когато е произведено вмешателство в нечия съдба. Ти спяти бывшая подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем тебя. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благодаренным радованием всей земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Тук можете да казвате името на своя партньор, така че да изчистите негатива, който е правила вашата свикърва върху вас. И прирязваме пъпната връв така че да не може да има негативно влияние от страна на, родител, на родителите. Особено от майката. Нали? Майката най-силно влияе. Прирязваме пътната връв и примахваме фантомната плацента. Както и въздействието злой рок, което получаваме при раждане. майчиното и бащиното проклятие са такива, че най-трудно се свалят. И когато имате бащино проклятие, не ви върви във външния свят. Тоест, не можете да си намерите работа, хората ви отхвърлят, приятели нямате, където и да отидете, всичко ви отказват. И насякъде всичко е много сложно. Нямате стабилност, имате страхове. А когато майката когато имате майчно проклятие, просто вътрешния свят не ви върви. Тоест не можете да бъдете щастливи, усмихнати, хармонични, не можете да имате щастливи отношения, не можете да живеете така, както искате. Много от вас в момента живеят своите майки, са в много лоши отношения и обикновено, когато има и такова проклятие, а, си сили закатанчват обектите, докато не са с добрат. И затова единствения начин да се освободите, ако сте в на улица и сте в клопка с своя, своите родители, при някой може да е брат и сестра. Нали, това идва пак от майчиното проклятие и трябва да се стараете да не изпитвате негативни емоции към тях и гледайки този ритуал, много бързо ще се оправят нещата. Постепенно ще започнат да се изчистват. И така. Изчистваме вашите отношения с вашата майка. Виждате ли тук? Плацентата. как падна. Фантомната плацента се отряза. Ето я. Освобождаваме се от фантомната плацента. Фантомната плацента. Едно време плацентата на човек се е пазила и служавала се, се е носила като защита. Човек, който е имал плацента, нищо не е можело да му се случи. Нали, частичка от плацентата си. И са се извършвали различни обряди. В днешно време нашите плаценти не се обработват както трябва и остават като енергиен двойник и блокират нашия живот. Ето го излия рок. И пъпната връв унищожаваме. от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Можете да казват името и на своят партньор, ако има прекалено зависими отношения от май, с майка си, защото когато майката контролира детето си, без значение момиче ли е момче ли е, и го има за своя собственост, тя му пречи да живее и такъв човек не може да има семейство. Не може да бъде самостоятелен и е като зомби. Изчисваме отношенията между вас и вашата майка и вашия баща. Кажете своето име и имената на всичките си близки, за да се чисти по рода, за да може да изчезва, тъй като нали, това си е родова програма, която се предава от поколение на поколение. Изгарят всички негативни емоции, всички негативни спомени, всички негативни състояния, всички негативни въздействия. Защото има и такива въздействия, където, примерно, идва трети човек, настройва вашите родители срещу вас и пак получавате проклятие, когато те имат негативно отношение към вас. Изчистват всички страхове. Също майчено проклятие се получава чрез страхове, когато майката прекомерно много се страхува за детето си и започва да му материализира всичките си страхове. Такава майка, която се страхува, че детето и няма да се справи в живота, го блокира и то не може да се справи наистина в живота си. Изгаряме всички негативни емоции, състояния, случки, мисли, чувства, на моята майка и майките на всички, които ме слушат, на моя баща и бащите на всички, които ме слушат, както моите, така и техните. Нали? Както нашите, така и техните. Изчистваме изцяло взаимоотношенията. се освобождаваме от майчино и бащино проклятие. От този си живот и от всички минали животи. Скуюша таше сие зайцы и люди, получившиеся тщетно. Предсташи цари и земсти, и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгуем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей спятет я. Аз же поставлен есть царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая и повеление Господне. Господь, Господи, Сын, если ты азни сроднитя, просвету мне и дам Ти язык и достояние твое, и одержание твои концы земли. Упасеша я же зном железным, яко сосуды сходеничи съкрушишия. Също така, вашата свикърва и вашия свекър, когато се омъжите, ви се явяват също родители, както и вашата тъща и вашия тъст. И когато те, примерно, не ви приемат, това пак е майчино проклятие и бащино. Изчистваме отношенията с векър, свикърва, тъста, тъщ, снаха и зет. всичко е навързано. Ако вие имате а вие ако нямате майчено или бащино проклятие, няма да попаднете на лоша свекърва и лош свекър или тъща тъст. Няма да имате проблеми с родителите на своя партньор, както и няма да имате проблеми с своя партньор. Изчества се живота ни от бедност, нещастия, самота, трудности, мъки, страдания, изпитания. И се освобождаваме от повтарянето на майчиния и бащиния сценарии. Освобождаваме се от семейни сценарии и от родови сценарии. ти помощи поменять всякую жертву Твою и все сожжения Твое точно буду. Даст Ты, Господь, по сердцу Твоему и весь совет Твой исполни. Возрадуемся о спасении Твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнен Господь вся прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего. Услышит Его с небесе святаго Своего. В силах спасения десница Его. Нали, тук са свекъра и свекървата, неща да върват. Свещите не искат да горат. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Велик Господь и хвален зело во граде Бога нашего, в горе святи Его, благокоренным радованием всея земли, горы сей... Затуваєш ти помога ним. Малко по вопроса. Яко все цари земские собравшися, снедушися в купе, Ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигушися, Трепет прият я, а там о болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушишь корабли фарсийские, як уже слышахом, тако и видихом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом Боже милост Твою посреди людей Твоих. Изчистваме, освобождаваме отношенията с свекър и свекърва. Правда изпълни десница Твоя. Да тъща тъст. Проклятие се получава и примерно, ако вашия баща не одобри мъжа, за който сте се омъжили, не го хареса или без да ги питате. Сега в момента страшно много се нарушават старите правила тези стари правила преди са били нужни, за да може, примерно, когато ходят да искат булката, родителите са били съгласни за да отидат да поискат. И са получавали благословия и от двете страни младите, за да имат успешен брак и щастливо семейство. А сега дори не питаме Нали, тези стари порядки преди са се спазвали дори формално, защото от енергийна гледна точка хората се стремили да спазват правилата, за да може семейството да е щастливо. Изчисваме отношенията на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род – от родови и семейни сценарии на лоши отношения с свекър, тъща тъст, с родителите на съпругата и съпруга. И примахваме това майчино и бащино проклятие от родителите на нашия партньор – Освобождаваме се и от всички техни страхове, както от страховете на нашите собствени родители. Както и баби и дядовци. Работайте, Господи, страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, и кто будет повторяющего, благовеки, надеющиеся на... Изчистваме тези отношения. И Богу ли повинится душа моя от такого спасения? Ибо Ты угодно и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убиваєте все вы, як у стіні и і оплота возріновєння. Обаче цену мою совещаши отринути, текоша в жажде, Усты своими благословляху и сердцем своим пленяху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение моя. Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселился. О Боже, спасение мое, слава моя, Бог помощь моя, и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник. Примахвам в името на Исус Христос, в името на Отец, Син, Свети Дух, Исус Христос, Света Богородица и всички сили, които помагат на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род от всевъзможни проклятия, майчини, бащини, от родните ни родители или от родителите, които ни се полагат по партньорска линия. Изчистваме си също и от прамайчина и прабащина, направя бащино проклятие и отрязваме пъпната връз. Връв е така падна. И се примахва всички, си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен – родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни отношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици, се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно колдослови, дослови, масло, магически, енергетически, негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаз, зави, злост, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Се примахва всичкия негатив по майчина бащина линия. Мъжова, майчина бащ и, и мъжова и, съпру, и съпружеска детска линия изгарят всички негативни програми, всички негативни отношения, всички негативни същества същности, омраза, недоразумения, ненавист, неразбирателство, вмешателство, което е възникнало по родителска линия, родна или съпружеска и се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдослови, да слови магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах си всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата един към друг с нашите родители, както и пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и се възстановяват изцяло животите ни от негативното влияние и въздействие на нашите родители. Тези, които са ни родили и тези, които ни идват по съпружеска линия. Благодарим, благодарим, благодарим. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорится вскоре ярость его. Блаженны все, надеющиеся на, чися на. Не Богу ли повинится душа моя от такого спасения? Е и е е се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, дмъсла, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи проклятия, с глас, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот и на нашите родители. Изцяло ни се отвориха пътищата един към друг, както и пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Благодарим, благодарим, благодарим. глагола Бога, двое сия слышат, зне держава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому-то по делам Его. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля. После Ты помощи святая, и сильно заступит Тебя. Помянет всякую жертву, помянет служение Твое точно буде. Примахме всевъзможни същества и същности, които стоят на отношенията ни с нашите родители и с родителите на нашия партньор. Изцяло се освобождаваме от слугите на злото. Освобождаваме се от негативна енергия, негативни емоции, негативни мисли. И се примахва всич, всички си възможни майчини, бащини проклятия, парамайчини, парабащини. Проклятие това е когато не уважаваме своите баби и дядовци или те нещо влияят, нали, ние сме свързани и си влияем. А и много от нас не са отглеждани от своите родители. Изчисва се целият род от началото на Адам и Ева до ден днешен за нас и нашите деца от майчино и бащино проклятие. Като и ако имаме деца, унищожаваме всички негативни програми, мисли, въздействия, емоции, които сме изпитали към своето дете и изцяло го освобождаваме както го освобождаваме и от майчиното или бащиното проклятие, което носи изчистваме и своите деца тук. Кажете ми отново имената на всичките си близки, за да се махне като програма от матрицата на рода. Освобождава мен и кажете своите име и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род, техния брод. от майчино и бащино проклятие от началото на рода, от възникването на Адам и Ева до ден днешен. Включително и своите деца причестваме и освобождаваме и възстановяваме мира, любовта, хармонията и благополучието в семейството, както и разбирателството и примахме всевъзможни тъмни духове, зли духове и ги изпращаме обратно в Ада, там откъдето са дошли. И си примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно колдослови, дослови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаза, зависть, злост, слова, дела, мисли, всички всевозможные съществуващи, негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери и аспекти на нашия живот, Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Изцяло се възстановиха отношенията с нашите родители. Ритуала се гледа 40 дена на принципа на всички други ритуали. Като сте го гледали един път, после може да спите на него, като а, такива ритуали, които чистят взаимоотношения, в началото може да има влушаване на отношенията, защото чистим бисове, всъщност и негативни емоции, а емоциите излизат от нас, така както са влязли, така че в началото може да има спорове, нервност, нетърпимост и после всичко ще затихне постепенно. Пожелавам на всички много успех и ви чакам с добри новини. Чао, чао!